Hört an Anseres Botschaft. Völker der Erde, vereinigt euch und kämpft. Das Böse kommt überall, Alrainodis. Die Schatten fallen. Wir müssen es aufhalten.